So magandang araw mga kaibigan Sa araw na ito Ito na po ang ating pagkakataon na puntahan Ang ating pangalawang beneficiary ng sugod bahay Samahan nyo kami para po sa gagawin ito 25 ng Disyembre, kapanganakan ni Jesus na ating Panginoon. Ito'y ating pinaghanda sa tuwing pagsapit ng Pasko at nagdiriwang ang ayan mga kaibigan, uh, ah, maganda magandang araw. Sa araw na ito, eh, ito na po ang pagkakataon na atin na pong ibibigay ang ating pangalawang sugod bahay na si Lula uh, ah, Lijak. At syempre, tulad na nakagawian, dito na naman tayo sa Triple G Rice Dealer. Syempre, kahit sa ang sulat po mga kaibigan at uh, tayo po ay papunta na doon sa bahay ni Nanay Lydia. Sa mga oras na ito ay hindi niya alam na ngayon natin ihahatid ang ating sorpresa. So wala siyang idea, wala siyang kaalam-alam. Atin lang pong sosorpresahin mga kaibigan. Nagdala tayo ng bigas, itlog at saka mga dilata at mayroon tayong ibibigay sa kanya dahil si Nanay Lydia ay nagtitinda ng mga ukay-ukay. So kinuha namin yung mga uh, pinaglumaan ng aming mga uh, anak at uh, inipon namin para ibigay sa kanya nang sa ganun ay magkaroon siya ng uh, pinagkakaabalahan Andiyan ah, si Lola, ate? Natutulog? Hindi po gising. Oo, pwede pumasok. Sige po. Tao po! Lola! Hello, Lola Lidia! Tawag ka. Nandito na po ako. Naalala niyo ako? ano yun? Yung nag, ano sa'yo, yung kinausap ko Naalala niyo yung kausap ko kayo? Ako yun. Ah. O tara, dito tayo. Tayo sa labas. Sikit kasi ng bahay nila. Kaya ako eh. Nila. Kuya, kuya, kuya. Kuya, kuya. Tapos to. At diyan kayo natutulog yan. Itong, ito yung pangalawang mula doon, tapos ito yung pangalawa naman, dito naman kayo. Diyan kayo nagsasaing. Dito naman sa, sa loob, yung kapatid mong isa. Dito po sila. Ah, may si, ito naman ang CR ninyo. So, ayan mga kapatid, CR na, ito na yung ano nila. Asan si, ano, yung kapatid mo? Nag-aalaga po ng bata. Nag-aalaga? pa lang ako kasi si nanay medyo mahinga. Samahan mo kami dito, ha? So, ayan. Kaibigan, ano nandito na po tayo sa pagkakataong ito. Kasama po natin muli si Lula Lidya. Ah, uh, ito mga kaibigan yung bahay ni Lola. Naalala mo Lola yung pagkikita natin noon? Oo. Nakita kita doon nagtitinda ka. Kumusta naman yung mga paninda mo? Wala. May paninda ka pa ba? Mga damit. Mga damit. Bigay lang sa'yo yan. Mga pinapatinda. Pinapatinda. Pero gusto mo pa rin tuloy-tuloy kang magtinda. Kung bibigyan kita ng mga pinaglumahang damit, magagamit mo. Pwede mong gawing pera. Pwede yan. Gustong gusto mo ba ng ganon? Gusto mo? Okay. So, ngayon, nandito ako. Ngayon na mismo, siyempre. Okay ba yun? Ate, tulungan mo ko baka hindi na ano ni Lola. Anak ko yan. Anak mo. Ano pangalan mo ate? Ate, ah, sana tulungan niyo si Lola. No? Mayroon kami munting ibibigay sa iyo na tulong para kay Lola. Okay? So, kasama ko si Mrs. Ito, si Mrs. Maraming salamat. <laughs> so, okay na ba? Naka, naka-ready ka na ba, Lola? Ready ka na? O sige, upo ka lang dyan. Upo. Ay, ano, tayo ka lang dyan. Tayo ka lang dyan, ha? Walang kukura pa. O tara, buksan natin. Tingnan natin kung may laman to, ha? Sabi kayo mga bata. Tabi mga bata, tingnan natin. Eto, Lola! Ay, bigas ka! Ha? Para Pag nagtenda ka, meron kayong makain tent. Ah, para sa inyo to ha. Eto Lola, mayroon kang itlog. Oh, so ngayon at least ah, para may ulam ka. Ha? So yan. Okay. okay. Meron kang, ano pa? Asa na? Ito na. Ayan, si Mrs. Mayroon kang sardinas. Wala nang pagpapakita. Ayan. ha. At least, may maulam ka ha. Oh, ito kayong pinakamaganda. Ha, baka madurog kasi hawakan mo. Ito pinakamaganda lola. Ano kaya lola nito? Ito lola, pinag-shopping na kita. Ang bigat nito. So ito lola ay mga damit ha? na pwede mong ebenta. Kapit bahay, tangkilikin natin ang tindahan ni lola magiging Lola Lidya, okay, okay. Ano ba yan? Pero hindi pa. Mayroon pa, mayroon pa. Alam mo, hindi mababalik. O, ito. Wow. Ah, alam mo, hindi mo pala mabalikan. Ito yung pangalawa. Ay, balakpak naman kayo. Balakpak naman kayo. O, sa mga gusto ng shirt, ayan mga kaibigan up mo. Ayan, 50 lang, 50 lang, pamay na lang, pamay na lang para kay Lola. pwede ba ganun? Ha? Oh, parang walang magmamind. Gusto mo? Oh. Ayan, Lola, marami ito, Lola, ha? Wala, na? Ilalatag na bukas. O, oh, ayan, ha? Oh. Okay, gusto nyo? So, ano na kayo? Mag-ready na kayo, ha? Okay, please naman, bilhin nyo kay Lola para tulong na rin natin, ha? Hoy, ha? Walang bibili? Meron <laughs> nga bibili. Ako na lang. Oh, ayan, halo lang. May mga damit tayo dyan. Oh. oh, kumain na lang. Oh. O, oh, magkano kaya pinta mo dito, Lola? Uy, mga 15 lang. Mura naman. Oh. 20. Oh, 20, 20. Oh. So, 10, wala na 10. Ayan. Ano ngayon ang masasabi mo? Lapit lang natin, Noy. Salamat. Salamat. Salamat. Yes. Ito po ano, ito pong bigas natin at itong mga groceries ay mula ito sa ating ah, kapatid na si Beth Alcaraz. Isa po siyang vlogger na sumuporta sa atin at nang ipalabas natin ang iyong video, tinanong ko sila kung karapat dapat ka na para sa ating sugod bahay number 2. So si Lola ngayon ang beneficiary natin sa ating sugod bahay number 2. Kaya mga kaibigan, para po makasali kayo sa programang ito, wala kayong gagawin kundi i-share ang video, mag-comment kayo sa comment section kung mayroon kayong kakilalang matanda na pwede natin puntahan at syempre, atin pong i-evaluate yung kung karapat dapat. Siya ang susunod na magiging sugod bahay number 3. Yan. Wala daw pambili ng mantika. Mantika? O, oh, bigyan ng pambili ng mantika. Tama nga naman, walang pamantika. Diyan, tayo Mantika! oh, wala pala pakan dyan. Naku, may pamantika na. Atin! Hey! Tara na balat. So, tingnan. Dito muna tayo sa video natin. Kain. Lula, ito ang ating agreement. Gulo nag-vlog rin eh. Babalik ako. Ah, Babalik ako ate. Uh, tingnan nyo kung paano nyo maging pera yan. Kapag nagawa nyo yung pera yan, baka maaaring sa susunod, may premyo tayo. Ha? Sana, uh, gawin yung pera yan. Kung paano, kasi nakita natin, nagtitinda naman siya ng kung ano-ano. Oo. -ano. Oh. Kung maubos at makapagpera, di bumili kayo ng kung anong pwedeng maitindan nun. Salamat. Oo, sa Diyos po tayo magpasalamat. Tayo po naman ay naging instrumento lang ng uh, Panginoon para matulungan ka, ha? Okay? Okay po yun, Lola. So ayan mga kaibigan, maraming maraming salamat po. Siyempre kasama ko si Mrs. Gila, ayan ang aking may bahay. Uh -huh. At sa pagkakataong ito mga kaibigan, si Lola na po Lola Lydia, 75 years old. 74 years old ang ating pong sugod bahay number 2. So alright mga kaibigan, magandang magandang araw. E dito po nagtatapos ang ating pong sorpresa para kay Lola Lydia. Sa pagkakataong ito, si Lola Lydia na po ang ating pangalawang beneficiary ng ating sugod bahay. At syempre, pa-follow lang po ng ating page, Taong Gala Official at ang ating YouTube channel. Sa susunod, hahanapin pa rin natin kami ni Mrs iikot pa rin kami para sa ating sugod bahay pangatlo. Comment na, i-share ang video ito. Baka sa susunod, kayo na ang kasali. Pakiramdam mo na sa Lola, nabigyan natin ng tulong ah, ngayon. Salamat po ng marami. Karapat dapat po ba siya? Opo. Ah. God bless po sa inyo. Salamat. Pakiramdam ngayon. Maraming salamat. Nabigyan yung kumari ko na tulungan. Salamat. Pati sa mga kamag ko, salamat. Walang kasing saya si Lola Lydia nang maiabot na natin ang kanyang tulong biyaya. Naway, malibang siya sa ating ibinigay ng mga damit upang magkaroon siya ng maikling ukay-ukay na tindahan. At syempre, natuwa din ang kanyang mga kapitbahay. Maraming maraming salamat sa muli kay Mami Mitch Alcaraz sa ibinigay niyang bigas at groceries para kay Lola Lydia. Abangan nyo, ito po mga kaibigan, ang susunod nating Sugod Bahay number 3 ito mga kaibigan nilalakad natin. Hindi natin alam. Dulo daw eh. Tingnan natin. Ah, ang hirap pala dito. Dapat tricycle. Sa muli po mga kaibigan ng ating taus-pusong pasasalamat sa mga taong sumusuporta sa ating programang, programang Sugod Bahay. Every Monday, Rakitira sa Taiwan, Algas Link, Daddy Dance TV, Arubanoli TV, Francia's Vlog, Dasasi Sibling Sweet Mom, Dr. Love, Wilson Rodico, Lia TFT TV, Nel Gaitan, Quincy Official at ang ating sponsor ngayon na si Mami Bits Alcaraz. Sa muli po mga kaibigan, abangan nyo ang susunod na sugod bahay natin at ito ay magmumula naman sa ating mga kapatid ng Team Budol. Maraming maraming salamat po. Tayo rin po mga kaibigan ay taus pusong nagpapasalamat kay John Bert Sahay sa kanyang musika at sariling komposisyon na inilapat natin sa ating video. Maraming maraming salamat po, Bert June Sahay. Miguel Love shoutout nga pala sa mga kaibigan din natin na tumutulong at sumusuporta sa atin katulad ng Team Ayuda Revive, Team Pima, Team Borniball, ang Team Banana at syempre ang Team Budol. Hanggang sa muli po mga kaibigan, maraming maraming salamat po Shoutout to kay Sir Julius Maristila at Waray Waray Vlog.